Vi hjælper iværksættere med at komme videre med deres idé. Øh, tit så starter den inde i, øh, inde i hovedet, og så hjælper vi iværksættere med at få den ud fysisk øh, i en prototyp, som enten kan være lavet på en 3D-print eller en CNC-fræs eller laserskærm. Et, øh, et FabLab, det, er, det ligger lidt navn, hvad det er. Det er et fabrikationslaboratorie. Det vil sige, det er et sted, hvor man kan komme og fabrikere. Øh, I FabLab, der har vi en øh, forening, hvor at man kan komme og, og gå til, til FabLab, ligesom hvis man gik til fodbold eller badminton. Så kan man komme hver onsdag aften og, og lege med teknologi som 3D-printer eller noget programmering med Arduino det er ikke nødvendigt at have erfaringen, men man skal ville det selv. Øh, man kommer ikke bare og, får det hele serveret. Man skal selv øh, ville det. Men der er rigtig mange øh, ressourcer, man kan trække på. Talent er for mig fordybelse, at man tør at nørde ned i noget. Man behøver ikke have kompetencen fra starten af, men hvis man nørder nok i det, så skal de nok komme hen ad vejen, og så kan det bygge videre på ens talent, og man kan få nye idéer. Så, så vi stiller egentlig bare teknologi til rådighed. Samtidig, når vi har teknologien hernede, så kommer der en masse forskellige mennesker, der har mange forskellige kompetencer og baggrunde, som man kan spare med og lære fra. Og det er så vigtigt, at man er villig til at lære fra sig selv.